Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la duel académie. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors qu'est-ce que ça va être votre avis Qu'est-ce que ça va être C'est pas du Pokémon Go, c'est pas du... C'est du bio. C'est Yu-Gi-Oh Donc on va... On va apprendre ce qui a été annoncé dans Ghost to the... From the Past 2. Pardon, excusez-moi. Donc, on a ouais vois Dragon, Red Dragon, Magician Girl, Cyber Dragon, la gloire multitunaire. Ah, mais non. Ils ont mis le dragon Eldora en ghost, en forme de but sur dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon puissant dans le dragon arc démon et l'œil de Kimé Alors après en nouveauté, en nouveauté, euh, ce qui va m'intéresser, en plus des voilà, il y a pas mal de... Non, non, non, je vais pouvoir finaliser mon décroché Il y a quelques rééditions, il y a des nouveautés. En nouveauté, on a un, nouveau dragon arc-en-ciel. Après ça, c'est un monstre BBB. Là, c'est la, c'est la fusion ça, avec euh, Nubel, je crois. Il me semble. Ça, c'est le dragon. comment il s'appelle C'est 6 avec euh, le dragon de larrière Et. Euh, dragon et tu vas il y a ce monstre qui va être pris du feu, donc ça c'est génial. Ah, c'est spoilé, on va attendre un peu. Ah oui, voilà. Oui, le haut dice, voilà. Et vous allez sortir. Après, le décode de cœur, elle est une nouveauté c'est euh, Monstre Geek 3. Un nouveau Oh, c'est pas mal. majesté Hyperion. Les agents, voilà. Ils vont sortir des, des synchros pour les, euh, pour les planètes de Jupiter et compagnie. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Euh, ils vont sortir le Link aussi. Ah, ça c'est pas mal aussi. La Salamandre Blaze, elle va sortir. Je l'attends depuis des mois celle-là. Oui, oui, oui, je l'attends depuis des mois. Donc, Sky. Donc ça c'est carte piège pour les monstres de Sage, ça. Ces deux cartes, je les attends avec impatience aussi. Parce que c'est pour finir peut décrocher euh, un, euh, un Voilà fait ça j'aime en faire une bonne. Donc voilà, ça c'est des cartes que je pouvais cramer à, la revanche. Mais c'est deux cartes, c'est deux cartes, <laughs> ces deux cartes, vous pouvez me carrer dans l'oignon parce que c'est mon deck euh, rocher réflexe Donc celle-là aussi, le, le fossile massif, c'est pareil. Ça, euh, il va falloir que je fasse attention parce que Code et l'exporteur, Salamangret, Blaze Dragon que j'attends avec impatience. Voilà. Le fruit enforceur, donc euh, je sais pas, ils vont sortir une nouvelle carte Altergate. Ah. Le trackback, Puppet Queen, Motor Cell. Non, il faut sortir un nouveau. Perfomal. Hein, encore. Ça me sert Chaos. Qu'est-ce que c'est la dernière ligne Ouais, ouais, ouais. sont un secteur Ghost, Ghost clip. Oh, Fantorude. Oh, non, non, non, Ça, ça c'est dès commence à faire mal. Vampire Sorcière, Vampire Shadow, Vampire caisse Vampire Duc. DDD. Ouais. DDD. Plutôt pas mal. Ouais. Ah, ils vont sortir la... La DDD qui va faire mal. Qui va... Qui, va correspondre avec le, le Code radiator. Je connais pas. Code générateur, ouais, je connais pas. Pour sortir des... Euh, des esprits. Voilà. 虹の橋を渡り未来を手に入れろ Together stay fight Excuse-moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Donc ils vont ressortir euh, ouais, du Maléfique. Ouais, ouais, ouais. Après c'est des hypothèses. hein. Ok, c'est des hypothèses. 最強のカード Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Cypher, Rap- Queen Raptor, ouais. Ah ouais Attends, ça veut dire qu'ils vont sortir des, des saisons qui sont dans l'anime Peut-être qu'on en ouais. On est pas bon. Peut-être qu'il y a aussi une peuvent. Mathmetech Addiction. Ça c'est une carte qui est recherchée parce que je l'ai vue sur euh, Facebook. Oui, parce que je, je, je, je me tiens à jour au niveau Yu-Gi-Oh! grâce à Facebook. Là, artiche, dorphin, Madame Dorfin, Ospec, chimera Chimaratec Forteresse, Chimaratec Rampage, ça c'est les cartes que je vais rechercher. La nouvelle Dark Magicien Dragon Fusion Final. Voilà. Euh, le Chimaratec Megaflot aussi, je vais le chercher. Primicat Magicien avec la carte magique. J'en ai besoin pour mon deck euh, le troisième de fortune. Oui, je sais. Euh, ah bah Voilà. Donc celle-là je l'ai. celle-là, je dois la voir. Celle-là, elle va être recherchée aussi. Même pas paladin, ouais, ça. Il, ressort du zombie. Ah ouais. Ça, c'est une cyber. C'est une cyber C'est une synchro. Voilà. Patronne. Oh, okay. tu, tu, tu, princesse des colonnes. Hein, voilà. Sky, rouge. Début, ouais. Oh, il encore, encore, encore. Primatech là-bas, c'est un oui. Ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai pas eu. Ça, je l'ai pas eu. Voilà. Et, là, voilà. Alors, 夜の果てなき夢をあの声はそうキャッ勇気が目覚める奇跡のドラマを割ることないピンチを Estamos com a Fuibo. Do Richard Aronce, voilà. Du World Viage. là, la éventuellement si je l'achète. Là, je ne pas avant le, le mois prochain. c'est vrai que s'il a c'est bien. Pilar Yangzing, Vampire Domination, Ciné de Conflit, on va mettre on va mettre Ça voilà. Donc si vraiment ces cartes, euh, si vraiment ces cartes sont là, euh, moi je vais chercher euh, la fusion pour le deck magicien des fait pour le deck pour le deck voilà, je, voilà, je sorti au deux émissions battu parce que Sugar a signé le deck qui l'envoie Camille et qui avance d'autres decks maintenant qui là. Donc euh, écrivez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la. Si vous voulez que je fasse euh, bien sûr euh, le... la decklist des différents decks que j'ai. Euh, voilà, ça serait pas mal. Ah, sachant que j'ai donc le deck euh, Demoiselle de Fortune d'une action. J'ai le deck euh, Fossile. Ce que j'appelle Fossile, c'est donc c'est des plus qu'on tout à l'heure. Qui dit dans la minette, qui sont jamais sortis en France. Et que j'attendais avec impatience si elles sont vraiment. Je vais les rechercher. Comme ça, le deck inflexible je pourrais le mettre en vente. Et je préfère le deck Fossile pur, sans. Euh, voilà, parce que les gars voilà. de GX saison 4. Parce que celle-là, elle n'est jamais sortie en France. Et vous tapez euh, Yu-Gi-Oh! Ending saison 4 et vous allez voir, elle est, magistrale. Et je vous laisse. Je vous dis à plus. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Et surtout, joyeuse pack.